ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಬೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟು ಡುವೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ಥರ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಇದು L E D D R L ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಾಯ್ ಗೈ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಟಿಪ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬೊಲೆರೋ ಆಗಲಿ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಫಸ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಗಳು ಇದೆ ಕಾರ್ಗಳು ಬೇಕಾದವರು ಕಾರ್ಗಳನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಂಬರು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ವೀಡಿಯೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿವ್ ಅವೇ ಇದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದೇ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಕಾರ್ಗಳು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿಯಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ I'm taking Bro, shots big at the deal. Hey, enemy. still on the one I'm fight gonna five. make it to Bro, the bro, top, bro, leave a fight legacy. five. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop go, go, off nice, with the nice. new rock, electronic, blow the sonic roof up. Gotta get- I'm too what's in the- honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. Tata Indica silver colour ಒಂದಿದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ಇಂಡಿಕಾ ಡೀಟೇಲ್ guys next ಬಂದು ಒಂದು ವೆರ್ನ ಇದೆ ವೆರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ V V T vehicle next ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ವಿ ವಿ ಟಿ ರಸ್ತೆ Karnataka auto link Karnataka auto links ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಫೋರ್ ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಫೋರ್ ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೈವ್ ಬೋಲ್ಟಲ್ಲು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲನ್ ದೋಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಲುಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ದೋಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರು ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿ ಇದೇನಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ರೀವರ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿದೆ ಫೋರ್ ಬೋಲ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಡೆಂಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಇದೆ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡಿಟೇಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿದು ಮಾಡೆಲ್ಲು ಡಿಟೇಲು ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಮಾಡಲು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ K twenty one C one zero seven zero ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು Ashok Leyland Dost four bolt two thousand twenty model twenty twenty model vehicle single ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಗಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಟೈರ್ ಗೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ please Mahindra Bolero one point seven Bolero pickup one point seven ಇದೆ ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡೇಟು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಯರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ latest model vehicle one point seven Bolero pickup ಒಳ್ಳೆ ಎರಡು ಹೆವಿ ಆರನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೋಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಫೋಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಹೊಸ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಪಾಸಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಟೈನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಶಾಕ್ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು K zero nine passing two eight seven three number ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ಗಾಡಿದು detail Bolero pickup one point seven K zero nine passing D two eight seven three model ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ two thousand eighteen single owner ಗಾಡಿ ಬಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಏಳು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable seven lakh forty thousand negotiable ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ರೇಟು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಇದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ two thousand eighteen single owner F C insurance running one point seven K zero nine passing ಇದೆ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಬೇಕಾದವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೋಗ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೋಗ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇಂಟೀರಿಯರು ರ್ಯಾಪರು ಸಮೇತ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರ್ಯಾಪರು ಆಗಿನೇ ಇದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ ನೀನು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಓವರ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ over all good looking neat condition neat ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ರೇಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ K forty seven nine one two one ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು two thousand eighteen single owner vehicle documents running ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಹಾಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಡಿ ಐ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು single owner two thousand seventeen single ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಆರು ಅರವತ್ತು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ಬಂದು one point five Bolero pickup one point five ಇದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಫ್ರೆಂಟು ಫ್ರೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಂಟೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಾಲ್ಟಿಲಿ ಹಾಗೇ ನಿಂತಿದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು ಗಾಡಿದು ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ full over all good looking ನೋಡಿ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದೂ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಓಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆದು ಸೀಟ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಆಗಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು Bolero pickup one point five two thousand eighteen model two thousand eighteen ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಬೇರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿರೋಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬರೀ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾಡಲ್ಲು ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ K zero five A H double three zero one ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ negotiable seven lakh rupees negotiable maximum negotiable ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನೈನ್ ಒನ್ ಟೂಗೂ ಟೂ ಒನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಗೆಲ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ತಗೊಂಬಂದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆಂದ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋಂಥ ತುಂಬ ಇದಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ K forty five nine seven eight seven ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟೈರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದಂಥ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಂಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ರೀಪೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಪೇಂಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ Jai Bajrangi K forty five Hunsur passing nine seven eight seven ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಈ ಗಾಡಿದು ರನ್ನಿಂಗು ಬಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದಾವ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡು ಗೈಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೀತೋ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು K forty five nine seven eight seven ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿ ಓಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ Karnataka auto links Salim by ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಟಿ ಬಿರೇಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಲೈಟ್ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೋ ನೀವು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಬಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು L E e D light fog ಲೈಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲೋ ಜನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೈಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ವೀಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ double nine zero one six zero seven two double five double nine zero one six seven two double five ಈ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಬಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಇದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಪ್ಲಸ್ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿದ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಮತ್ತು ಸರ್ ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡು ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನೀಟು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಲಿವರಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾಂ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಗಾಡಿ ನೀಟಿದೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಸಿರೋದಲ್ವಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾಡಿನ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀಟಾಗಿರಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಐದೈದು ತಿಂಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಐದೈದು ತಿಂಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಹೌದು ಹಾಂ ಸಿ ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಸಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಹ್ಞೂ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲು ಫುಲ್ ವರ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಫ್ರಂಟದು ಒಂದು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಇದು ಓಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಫ್ರಂಟದು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಸಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಸೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ one lakh eighty five thousand ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಎ ಇದೆ Tata Ace K forty five seven nine five nine ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕ್ವೀನ್ ಥರ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಐಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಸೀಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ಎಂಥ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿನೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಇದರದು ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಏನು ಅಂತದನ್ನ ಅದನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದು Tata Ace K forty five seven nine five nine ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು model two thousand fourteen model second ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ one lakh forty nine thousand six hundred something ಓಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable two lakh fifty thousand negotiable maximum negotiable ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಾ ಹಾಂ ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ಆದರೂ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು medium head light fog lights ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ ಇ e ಡಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ನಾನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು ಈಗ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಚಾನಲನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು ಈ ಗಾಡಿಗಳದಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಚಾನಲ್ಲು ಈಗ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರೇನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಆ ಚಾನಲ್ಗೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಫುಲ್ ದೇಶ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ